እንኳን ለብርሃነ ዕርገቱ በሰላም በሕይወት አደረሳችሁ። አሜን። <clears throat> እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በካህልነቱ በይቅርታው በአባትነቱ በመካከላችን ተገኝቶ ቅዱስ ቃሉን እንዲያስተምረን ሕይወት የምንወርስበትን ቃሉን እንዲያሰማን ፈቃዱ ይሆንልን። ዛሬ ከዚህ በፊት ዘና ወደ መጣ ነው ወደ ትምህርታችን ርዕስ እንሄዳለን። በተከታታይ ስንማረው የመጣ ነው ትምህርት አለን። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት እንግዲህ ታስታውሳላችሁ የሚል ተስፋ ነው ያለኝ። ባታስታውሱትም እኔ በዛው ነው መቀጠል ያለብኝና ይሄም ከዚህ ፊት በረዥም ጊዜ ይዘነው የመጣ ነው። ክርስቲያንን ብለው በክርስትና ላይ የዘመቱ የሰይጣን ጭፍራዎች ስላሉ ከነሱ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል። ባለቤቱም የበግ ለምድ ለብሰው ወደ እናንተ ከሚመጡ ተኩላዎች ራሳችሁን ጠብቁ ነው ያለው መጀመሪያው ነው። ስለዚህ በግ ሳይሆን የበግ ለምድ ለብሰው የሚመጡ ተኩላዎች ነው ያለው። ያ ማለት ክርስቲያን ሳይሆን ክርስቲያን መስሎ የሚመጣ ወንጌል ጨብጦ የሚመጣ ወንጌል እሰብካለሁ፣ በወንጌል አምናለሁ እያለ ወንጌልን የሚሸረሽር በወንጌል ቃል ማይኖር የወንጌልን ቃል የሚጠራጠር እሱ ተጠራጥሮ ሌላውንም የሚያጠራጥር የሰይጣን የግብር ልጆች በዝተዋልና በዛ ላይ ምክንያቱም ከዚህ ዓለም ትልቁ ይዘነው የምንሄደው እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ስሩ ያለንን ሰርተን ነው የምንሄደው። ከዛም መካከል ትልቁ ዋናው ቁም ነገሩ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ይሄንን የሚሸረሽሩ ህብስቱ ስጋ አምላክ አይደለም፣ ወይንም ደም አምላክ አይደለም። የጌታ ራት ነው እንጂ ተለውጦ ስጋ አይሆንም፣ ተለውጦ ደም አይሆንም የሚሉ ጸረ ወንጌል የሆኑ ፍጥረቶች አሉ። ስለዚህ ከዛ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል። ይህንን ትምህርት በሰፊው ስንማረው መተናል። ዛሬም እንግዲህ ምናልባት ዛሬ ወደ ቅዳሴውን ሳንገባ እንቀርም ብዬ ገምታለሁ። ምነው ቅዳሴውን ጨርሰን የለም ወይ እንዳትሉኝ፣ ወደ ቅዳሴ እንገባለን። ፈቃዳችሁ ነው። <laughs> አዎ የምናዜመውንም የምንጠራውንም ህብስቱ እንዴት ነው ስጋ አምላክ የሚሆነው ወይኑ እንዴት ነው ደማ አምላክ የሚሆነው ይሄን መማር ማወቅ አለብን ካመን በኋላ ነው መቀበል ካላመንክ ቶ አትንካው አበሳት ሸምት ምታምን ከሆነ ደግሞ የአምላኬ ቃል ነው ብለ አምነ ተቀበል ህይወት ይሆናል አልበለዛ አትንካው የምትጠራጠር ከሆነ አትንካው እና ስለዚህ በዚህ መሰረት ይህን ትምህርት እንቀጥላለን። ትምህርቱም አሁንም ይቀጥላል። ዛሬ የምንጨርሰው አይደለም። ምንድን ነው የሚለው ርዕሱ? እመን እንጂ ምን ይሁን? እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን። ተጠራጣሪና ከሃዲ ወይንም እግዚአብሔር የለሽ የስም ልዩነት እንጂ የግብር ልዩነት የላቸውም። ባርኩት። ምናልባት መናፍቅ በግዕዙ መናፍቅ ነው፣ በአማርኛ ደግሞ ተጠራጣሪ ነው። ይሄ ተጠራጣሪ ወይንም መናፍቅ ብለን ብንል ከካሃዲ እግዚአብሔር የለም ብሎ ከሚናገረው ሰውዬ የተለየ አይደለም። ባርጉት ተጠራጣሪ ከእግዚአብሔር ምንም የሚያገኘው ነገር የለም። ለምን? ስለሚጠራጠር። ከሃዲም ደግሞ እግዚአብሔር የለም ስለሚል ከእግዚአብሔር የሚያገኘው ነገር የለም። ተግባባን? ምናልባት ከእግዚአብሔር የሚያገኙት ነገር የላቸው እነኝ ወገኖች በምንልበት ጊዜ ይሄ በዚህ ዓለም ያለውን ዝናቡን፣ ፀሐዩን፣ ሰብሉን አይደለም የምንነጋገረው። ያንንማ አራዊት ሲያገኙ የለ እንዴ? በእግዚአብሔር አምነው ነው እንደሚያገኙት እነሱ አራዊት፣ እንስሳት፣ እጽዋት ሁሉ በወቅቱ አየሩንም ዝናቡንም ሁሉንም ያገኛሉ። እንስሳም ሁሉ ማለት ነው። እኛ ሰዎች ግን በይበልጡን ደግሞ ያመን ሰዎች ግን ከነዚህ የተለየ የምናገኝ ይሄ ቋሚ አይደለም። ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄ ግዛዊ ነው። ብናገኝም ብናጣም ግዛዊ ነገር ነው። ግዛዊ ያልሆነ ጊዜ የማይለውጠው ሌላ አለ፣ ሌላ ዓለም አለ። እርጅና፣ ሞት የማይስማማ ማጣት የማይስማማው ወደዛ ዓለም ለዛ ነው ያመንነውና ከዛኛው ምንም የሚያገኘው ነገር የለም ማለት ነው። ተጠራጣሪና ወይም መናፍቅ ወይም ደግሞ ካሃዲ እነኚህ ሁለቱ አንድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን። እሺ ቀጥልልን፣ ልበርጉት። እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ልብ አድርጉት። ቃሉን የተናገረው ለመጀመሪያ እርሱ ነው። እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን። ምክንያቱም ተጠራጣሪ ከእግዚአብሔር ጸጋ የራቀ ነው፣ ባዶ ነው። ምንም ነገር የሚያገኘው ነገር የለም። ወይ ክዶ አንድ ፊቱን ቢለይለት ጥሩ ነበር፣ እንደ እንስሳ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር የለሾቹን በሆኑ ይሄ በይበልጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዘመነ ወንጌል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰግስገው እነሱ ተነድፈው ሌሎችንም በመርዛቸው ይነድፋሉ። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ለዚህ ነው ክርስቶስም የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ ተኩላዎች ተጠንቀቁ። ተኩላ በጎችን ለመብላት ነው የበግ ለምድ የለበሰው እንጂ በተፈጥሮ እሱ በግ አይደለም፣ አውሬ ነው። እንዲሁም ደግሞ የዛሬ ነጋዴዎች ለንግዳቸው ወንጌልን ተላበሱና ክርስትናን ተላበሱና ከዚህ በፊት ሌላ ሌላውን ነበረ፣ አሁን ደግሞ በወንጌል ላይ ዘመቱ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር በነሱ ትርጉም፣ በነሱ አካሄድ፣ በነሱ ሀሳብ እንዲሄድ ነው። ወንጌሉ ወደ እነሱ ቃል እንዲለወጥ ይፈልጋሉ። ሰዎች አስተሳሰባችንን ወደ ወንጌል እንለውጥ እንጂ ወንጌልን ወደ ራሳችን ጠማማ አስተሳሰብ ለመለወጥ ጥረት የምናደርግ ከሆነ ፍዳ እንጂ የምናተርፈው ነገር የለም። ከኩነኔ በስተቀር ምንም የምናተርፈው ነገር የለም። የእግዚአብሔርን ቃል አጣመን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ራሳችን ተርጉመን የምናገኘው ከኩነኔ በስተቀር ጽድቅ የለም። ስለዚህ እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቃሉ ክርስቲያኑን ሁሉ የሚመለከት ነው። ልብ አድርጉት። ክርስቲያን ማንኛውን በክርስቶስ አምናለሁ የሚል በስጋው ደሙ ላይ የሚሆን በምታደርገው እግዚአብሔር ይቀበላል ብለ ወይንም እግዚአብሔር አድርጉ ብሏል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮ ያን ነገር ለማድረግ ስትነሳሳ ምጽዋት ሊሆን ይችላል፣ ጸሎት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም በጎ ነገር ሊሆን ይችላል። ያን ነገር አትጠራጠር፣ አድርግ እንጂ አትጠራጠር። መጽሐፍ ቅዱስ የነገረህን በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን እውነተኛ ቃል ይሆንልኛል ብለህ ተቀበል እንጂ አትጠራጠር ነው። ስለዚህ ለክርስቲያን ሁሉ የተነገረ ሲሆን ለጊዜው እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን የተባለው ቶማስ ነው። መቼም ይህን በሰላም ማውራት ብዙ እንችላለን እና ቶማስ ነው። ቶማስ ታቁታላችሁ። ቶማስ ጌታ ኢየሱስ ወንጌልን ለዓለም እንዲሰብኩ ከመረጣቸው ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ነው። ያለት እንግዲህ የኔ ቢጤ ፈሪ ነው መሰለኝ። አጥብቆ ሸሽቶ አስሩ ለብቻቸው ነበሩ። ጌታ የትንሣኤ ዕለት መጣና ተገለጠላቸው። እሱ አልነበረም። ጌታ መገለጡን ቢነግሩት አይሆንም አለ። <laughs> ቀጥልልኝ ምንድን ነው የሚለው? የትንሣኤ ዕለት ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ በተገለጠበት ጊዜ ከአስሩ ደቀ መዛሙርት ጋር አልነበረምና ጌታ ተነስቷል ብለው ቢነግሩት የተቸነከሩ እጆቹንና እግሮቹን የተወጋ ጎኑን ካላየው አላምንም፣ አልነካውም፣ አላምንም። ይሄን በመሰረቱ ጌታ እንደሚሞት እንደሚነሳ አስቀድሞ በራሱ አንደበት ተናግሯል ለደቀ መዛሙርቱ ከመሞቱ በፊት ይሄው ይበቃ ነበር። አሁን ተማሪዎች አይ እናንተ ያወራችሁትን ወሬ አልቀበልም አይነት እኮ አይደለም። የጌታን መች ተቀበለ? እነሳለሁ ብሎት አልነበረም? ሁሉም እስከዛ ድረስ እርግጥ ነው እርሱም ገስጿችኋል። መጽሐፍ የተናገረውን እኔ ሳስቀድሜ የነገርኳችሁ ይህ አልነበረም ወይ? ልባችሁ ከማመን የዘገየ ነው አላቸው። ሁሉንም በአንድነት በይበልጥ ደግሞ ይሄ ብሶበት አላምንም ምንድነው እግሮቹንና እጆቹን የተወጋጎኑ ካላየው አላምንም አላቸው። ቀጥልልን። እሺ ከዛስ ጌታ ሁሉም ባሉበት አሁን እንግዲህ አስራ አንዱም ማለት ነው ከእሱ ጋር አስራ አንድ ናቸው እና ሁሉም ባሉበት ዳግም ተገልጦ ቶማስን እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን አለው። ጌታ እንኳንስ ተናግረውት አይደለም ከመናገራችን ተናግረን አይደለም ከመናገራችንም በፊት ከማሰባችንም በፊት በውስጣችን ያለውን ያውቃል። ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቱ የተወጉ እጆቹንና ነው የተቸነከሩ እጆቹንና እግሮቹን የተወጋ ጎኑን አላምንም ብሎ መናገሩን ያውቃልና ገና እንደመጣ ቶማስ አለ ና እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን። ይሄ ለሁሉም ነው እንግዲህ ዛሬ ልብ ያን ጊዜ ለምን ተጠራጣሪ ከእግዚአብሔር ጸጋ ከእግዚአብሔር በረከት እግዚአብሔር ከሚሰጠው ህይወት የራቀ የተለየ ነውና ስለዚህ እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን አለው። ይሄ እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር ምንድነው? ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ላይ እናገኛለን። ይህንን የመረጥንበት ምክንያት አለን። ትምህርታችን በስጋ ወደሙ ላይ ጥርጥር አስፈላጊ ስላልሆነ በማንኛውም ቅድም ያለ በምትሰራው እግዚአብሔር ይቀበልልኛል ብለህ ሰዎች ስለሰሩት የምትሰራ ብቻ ከሆነ አቁም እስክታምን ድረስ። ሰዎች ስለጾሙ የምትጾም፣ ሰዎች ስለጸለዩ የምትጸልይ፣ ይህ አይሰራ። ባዶ ነገር ነው፣ ከንቱ ድካም ነው። አምነበት ግን ስራ። አምነበት ከሰራ የስራው ባለቤት ልብህን ይመረምራል፣ ዋጋህን ይሰጥሃል። እሺ ምንድን ነው ተጠራጣሪ ወይም መናፍቅ የሚባለው ልብ ይሄ ማለት ነው ተጠራጣሪ ወይም መናፍቅ መናፍቅ ግዕዙ ነው። ተጠራጣሪ አማርኛ ነው። ስለዚህ ተጠራጣሪ ወይም መናፍቅ የሚባለው የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠራጠር ልብ ይሄ ነው መጀመሪያው፣ ይሄ ነው። እኛ ማንንም ብድግ ብለን እገሌ መናፍቅ ነው እገሌ እንዲህ ነው ብለን እንቀበጣጥራለን። እንደሱ አይደለም። እግዚአብሔር የተናገረውን እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ያመነችውን ትምህርት የማያምን ሰው ነው መናፍቅ የሚባል። እኛ የፈጠርነውን ፈጠራ አላምንም ብሎ ካለ እሱ መናፍቅ ልንሉ አንችልም። በእኛ ፈጠራ ላይ አይደለም ሰውየውን ይህን ለምን አታምንም ብለን እኛ ፈጠርነውን አይደለም። መጽሐፉ ያለው አበው ያቆዩትን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ትምህርት አልቀበልም ካለ እሱ መናፍቅ ነው። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ የራሱን ትምህርት ፈጥሮ የራሱን ስብከት የራሱን ወንጌል ፈጥሮ ይህንን የማያምኑ መናፍቃን ናቸው ብሎ ቢያወራ እሱ ነው መናፍቅ። ከወንጌል ውጭ ወጥቶ ሌላ የሚቀባጥር እና እግዚአብሔር ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠራጠር እግዚአብሔር የተናገረው ተስፋ ምንድን ነው? አታነብም? ዛሬ እኮ ማንቀላፈት የለም። ገና ቅዳሴ ልትገባ አይደል እንዴ? የምን እንቅልፍ ነው እዚህ? ምንድን ነው እግዚአብሔር የተናገረው ተስፋ በቃሉ መሰረት ይደረግልኛል ብሎ አምኖ ለመቀበል የሚቸገር ሰው ነው ማ መናፍቅ የሚባለው ማለት እሱ ማለት አምኖ ለመቀበል ይቸገራል። ውስጡ ነው ችግሩ ያለው። ይህን ችግር የሚፈጥረው ማን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፣ እናየዋለን። ውስጥ አለ የሚያስቸግረው። በቃ አንድ ነገር ሲባል ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ እኮ ሰዎች የሰሩት ነው። ይሄ እኮ ሰዎች ለራሳ በቃ እንዲህ ይቀበጣጠላል። ደግሞ ቢሆንም ባይሆንም ላርገው እንዴ! እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ክርስትና የለም። ቢሆንም ባይሆንም ላርገው ብሎ ነገር የለም። የማታምንበት ከሆነ አቁም። እሺ የሚቸገር ሰው ነው። ቀጥልልኝ። ምንድን ነው የሚለው? ያውልህ መጣ። ምንድን ነው የሚለው? ርኩስ መንፈስ እሱ ነው ትልቁ ነገር። ርኩስ መንፈስ ሰውን ከእግዚአብሔር ለይቶ ተስፋ ቢስ ተስፋ ቢስ ታውቃላችሁ፣ ተስፋ የሌለው ተስፋ ቢስ የሚያደርግበት ዋናው መሳሪያ ምንድን ነው? እሱ ጥርጥር ነው። ይሄ ከገነት ጀምሮ እስከ ዛሬ አሁንማ ይቀጥልበት። አሁን አብዛኛውን ማ ይዞታል። አሁን ያን ጊዜ ሁለት ሰዎችን ነው አጠራጣሪ አድርጎ እግዚአብሔርን ቃል እንዲጠር ትሞታላችሁ አይደለም አለው። አትሞቱም አለ። ይህን አይ አንሞቱም ብለው ተጠራጠሩና በሉ፣ ግን ሞቱ። ያን እግዚአብሔር ቃል ተጠራ ዲያብሎስ ያለውን ሰሙና ያንን ተጠራጠሩ። እግዚአብሔር ትሞት አላችሁ ያለውን አይ ላንሞት እንችላለን ብሎ ተጠራጠሩ፣ ገደላቸው ማለት ነው። እና ሰው የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠራጠር ከሆነ ልብ አድርጉት። ይሄ ደግሞ በአዲስ ኪዳን የሚጠራጠር ከሆነ ከግንዱ የተለየ ቅርንጫፍ ነውና ምንድን ነው እሱ? ህይወት የለውም። በቃ ከማን የተለየ? ከግንዱ የተለየ ቅርንጫፍ። ቅርንጫፍ ታውቃላችሁ፣ የማንም ዛፍ ቢሆን ከግንዱ ላይ ከተቆረጠ ያፈራል፣ ያብባል፣ ይለመልማል፣ ይደርቃል። ለምን? ውሃ የሚያገኘው ምግብ የሚያገኘው በግንዱ ነበረ። ከዛ በመቆረጡ ህይወት የለውም ማለት ነው እና ስለዚህም የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠራጠር ከሆነ ከግንዱ የተለየ ቅርንጫፍ እና ህይወት የለውም። ቀጥል። ይሄ እንግዲህ ልባር አሁን አሁን ለተናገርኩት መጽሐፍ ቅዱሱ ደግሞ ምን ይላል? ይሄን አስመልክቶ ማለት ነው ቅርንጫፍ ይላል ጌታ ሲናገር። ትምህርተ ጥቅሱን ታዩታላችሁ። ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ነው። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ሊያፈራ እንዳይቻለው ቅድም አረጋግጠናል። አይቻለውም ብለናል። እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተም ደግሞ በእኔ ባትኖሩ ምን ማለት ማፍራት አትችሉም። ይህ ዝግ ነው። በእኔ ኑር በእኔ ኑር ማለት ምን ማለት ነው? እመነኝ ያልኩህን ያስተማርኩህን ያጻፍኩልህን ቃሌን እመነው። ማለት ነው። በእኔ ባትኖሩ ልታፈሩ አትችሉም። እሺ በእኔ የማይኖር አለ እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጥሉታል። ልባርጉ እንግዲህ አሁን እንደ ቅርንጫፍ ማለት ከግንዱ ላይ ተለይቷል እና ድሮኑ ወደ ውጭ ይጥሉታል። ከዛስ ሰብስበው በእሳት ሰብስበውም በእሳት ያቃጥሉታል። ይሄ እንግዲህ ግንዱ ከግንዱ ከተለየ ደረቀ። ከዛ በኋላ ሰበሰቡና ሰዎቹ ወደ እሳት ይጥላሉ። ማለት ማገዶ ያረጉ ይችላሉ፣ ሌላም ሌላም ነገር ይችላሉ። ሰውም እንዲህ ነው የሚሆነው። ከግንዱ ከክርስቶስ ከተለየ ወደ ውጭ ይጣላል። በትንሣኤ ዘጉባኤ አንስተው ደግሞ ጌታ ወደ እሳት ይጥለዋል ማለት ይሄ ማለት ግልጽ ነገር ነው የተቀመጠው። ይጥሉታል። እሺ፣ ቀጥልልን በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ ይሄ ትልቅ ቃል ኪዳን ነው። ልብ አድርግ። ምንድን ነው ያለው? በእኔ ብትኖሩ። ይሄ ደግሞ አስገዳጅ አይደለም። ክርስቶስ በፈቃደኝነት ነው። ባርጉት። በእኔ ብትኖሩ። ቀጥሎም ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ። ቃሎቹ ስጋዬን የበላ ለዛሬው የምንማረው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። እኔ በሱ እኖራለሁ፣ እርሱም በእኔ ይኖራል። ይሄ ነው ቃሎቹ ለዛሬው። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ትምህርት እንወስዶ ይሆናል። ለዛሬው ግን ይሄ ነው። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖሩ ምን ይሆናል? የምትወዱትን ሁሉ ምን አድርጉ? ለምኑ። ከዛ በኋላስ ይሆንላችሁማል። ይሄ ማለት ነው አሁን በዛሬው ትምህርታችን ምንድን ነው የምንለምነው? ህብስቱ ተለውጦ ስጋ አምላክ ይሁንልን ወይኑ ተለውጦ ደመ አምላክ ይሁንል ብታምኑ አደለ ያለው እንዲህ ነው የምንጠይቀው ማለት ነው። በቃ ጌታ ሆይ ቃል ገብተህልናል። አሁን ተሰብስበን የምንጠይቅ ይህንን አዘጋጅተን ያመጣነውን ህብስት ያንተ ስጋ አድርገህ ይህን አዘጋጅተን ያመጣነውን ወይን ያንተ ደም አድርገህ ስጠን ነው ይሆንላቸዋል አይደለም ያለው። ይሄ ማለት ነው በቃሉ መኖር ማለት ይሄ ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል 15 ቁጥር 4 ሲቀጥልልን ምንድን ነው የምለው። አዎ ዲያብሎስን ነው እንግዲህ ልባ አሁን ዲያብሎስ ነው ይህን በዚህ ጥርጥር ላይ የፈጠረው እሱ ስለሆነ በጥርጥር ይህን ሁሉ እንዳ አይሆንም እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን በሰው ልቡና አሳድሮ መጀመሪያ በከገነት አባረረ ሰውን የጸዮት አትብሉ እያለ ጌታ በከለከለውን አስበልቶ አስወጣ። አሁን ደግሞ ስጋዬን በልታችሁ ደሜን ጠጥታችሁ ትገባላችሁ አለ። አሁንም ደግሞ ሌላ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ምን አለ እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ። እሱማ ዲያብሎስ ልባርጉት ወደ ኋላ ጥቼ ነው ንባቡ ረዥም ስለሆነ ማለት ነው። እርሱ ከመጀመሪያ አለ። ልባርጉት ከመጀመሪያ ማለት ከማን ማንን ገደለ? ነፍሰ ገዳይ ነው ከመጀመሪያው ከተባለ ማንን ነው የገደለው? አዳምን። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እየገደለ አሁንም እየፈጀ ነው ጨርሶ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፣ እውነትም በእርሱ ስለሌለ በእውነትም አልቆመም። አይፈልገውማ እውነትን። ዛሬም እውነትን የማይፈልጉ ጳጳሳት፣ እውነትን የማይፈልጉ ቄሶች፣ እውነትን የማይፈልጉ ምዕመናን ነው ያሉት። እውነቱን ለመነጋገር በቃ በሐሰት ብቻ እውነት ከተናገርን ስልጣናችን ወይንም ሰዎች መናፍቅ ይሉናል፣ ወሰዊ ሰዎች እንዲህ የራሳቸውን ክብር ብቻ ነው የሚፈልጉት። እነኚህ ሁሉ ዋጋ የላቸውም እና ሐሰትን ሲናገር ምን ያደርጋል? ከራሱ ይናገራል። ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነውና ይህንን ያለው ጌታ ኢየሱስ ነው ይባል ነውና እንደተባለው። እሺ ቀጥልልን። ከጥንት ጀምሮ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል አምኖ እንዳይኖር ርኩስ መንፈስ የጥርጥር መርዝ በሰው ልብና እየዘራ ብዙ ነፍሳትን ሲገድል ይኖራል። ከጥንት ጀምሮ እስካሁንም እየገደለ ነው። ይቅንት ጀምሮ ጥቅሱን የምናገኘው ዮሐንስ 8 አርባ አራት እስቲ ቀጥል። አዎ ምክንያቱም እመን እንጂ ምንድን ነው ያለው ርዕሳችን? እመን እንጂ አትጠራጠር ነው የትምህርታችን ርዕስ። ስለዚህ አሁን በዚህ ላይ ነው ትኩረት እየሰጠን ያለ ነው። ስለዚህ ትኩረት እየሰጠን ማመን ምን እንደሚሰራ አለማመን፣ መጠራጠር ምን እንደሚያስከትል እነኝን ሁለት ነገሮችን እያነጻጸር እናያቸዋለን ማለት ነው። የሚጠራጠር ምን አለ? የሚጠራጠር ምን ይሆናል? በነፋስ የሚገፋና የሚናወጥ የባህር ማዕበልን ይመስላል። ይህን ታውቁታላችሁ አይደል? በዚህ ሀገር ሞልቷል። ያው ነፋሱ ብድግ ያደረገውና ሰማይ አውጥቶ እንደገና እንደገና ከዚህ ወደዛ መልሶ እንዲህ በቃ የባህርን ማዕበል ይመስላል። ከዛስ ለዛ ሰው ለዛ ሰው የተባለው የትኛው ሰው የሚጠራጠር ለዛ ሰው አለ ከእግዚአብሔር ምንም የሚያገኝ አይምሰለው። ለዚህ ነው ድሮኑም እኔ እግዚአብሔር መኖሩን አላምንም ብሎ አንድ ፊቱ ነው ቢቀመጥ ይሻለዋል። ለስሙ ክርስቲያን ነኝ ብሎ እግዚአብሔርን ቃል እየተጠራጠረ ሌሎቹን ከሚያጠራጥር ምንም የሚያገኘው ነገር ስለሌለ መጽሐፍ ቅዱሱ መስክረዋልና ከካህዶቹ ጋር ቢሰለፍ ይሻለዋል። አለበለዛ ልብ ካለው ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔሮ ይህንን የጥርጥር መንፈስ ከላይ ላይ አንሳልኝ፣ ቃልህን አምኜ እንደ ቃልህ እንድኖር አድርገኝ ብሎ ንስሐ መግባት አለበት እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል እየተጠራጠረ የእግዚአብሔር መንግስት ወርሳለሁ ማለት አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስም ከእግዚአብሔር ምንም የሚያገኝ አይምሰለው። ከዛስ ሁለት ልብ የሆነ ሰው ሁለት ልብ ታውቃላችሁ አይደል? ምን ማለት ነው ሁለት ልብ? እስቲ ንገሩኝ አሁን እናንተ ሁለት ልብ ንገሩኝ። አንዱ ተጠራጣሪ ነው፣ ልቡ የሚጠራጠር ነው። ሌላስ <laughs> ወላዋይ ነው አይደል? ጥሩ ነው። በርቱ በርቱ። ሁለት ልብ መጽሐፍ ነው ያለው። ባርግ መጽሐፍ ነው ያለው። መጽሐፍ ለእኛ ነው የተጻፈው። የኔ ሁለት ልብ ካለኝ ዛሬ ምን ማድረግ አለብኝ? አንድ ልብ መሆን ምርጫ ማ ምርጫ ዛሬ ነው። ጊዜ ካለፈ በኋላ ምርጫ ሊካሄድ አይችልም። ምርጫ መምረጥ አይ እኔ ሁለት ልብ ነው ያለኝ ብዬ ዛሬ ራስን የምጠራጠር ከሆነ አንዱን መምረጥ መቻል አለብኝ። አለብለዛ ዋጋ ቢስ ነው። ሁለት ልብ የሆነ ሰው በመንገዱ ሁሉ ይታወካልና አለ። ህይወት መላ ዘመኑን ማለት ነው። ይሄስ እንግዲህ ይሁን ሰባ ሰማና ዘመን ነው ቢታወክም በመንገዱ ሁሉ የተባለው መላ ዘመን ማለት ነው እና ሰባ ዘመን ሰማና ዘመን ቢሆን ነው ቢበዛ ይሄ ነው። አረ ከዚህም ያለፈ አለ። ሁከት ያለበት ይሄዳል። እዚህ ራሱን በስነ ስርዓቱ እስካላስተካከለ ድረስ እዛም ሌላ ሁከት ነው የሚጠብቀው እና ያዕቆብ ምንድነው ስንት ነው ይሄ? አንድ ቁጥር ስድስት ሌላም ይጨምራልና እስቲ እሱን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን መግለጥ ፈቃደኞች ናችሁ? መቼም የተጻፈውን የተቀረበውን ብቻ ነው እንጂ ግለጡት እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብን ለሁላችንም ነው። ይሄ ያዕቆብ በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ነው የጻፈ። በዚህኛው ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ነው። ቅድም ቅድም የቅድሙ አይደል? እሺ። አሁን ደግሞ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሰባትን እንመለከታለን። ለምን? ከዚህ ሀሳብ ጋር ስለሚሄድ ነው። ለሁላችንም እኛ አሁን እኛ ጋር ያሌሉትን ሌሎቹ መናፍቃን እየወቀስን አይደለም። በእኛም ውስጥ እንዲህ አይነት አመለካከት ካለ ራሳችንን እንድናጠራ፣ በሌላ መልኩም ደግሞ እነዚህ አይነቶች ስብከትን የሚሰብኩ ክፍሎች ወደ እኛ መጥተው መርዛቸውን እንዳይረጩ ለመከላከል ነው የምንማረው። ስለዚህ ሁላችንም እንዲህ አይነት ልቡናችን ውስጥ ልቡናችንን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነውና እንዲህ አይነት ሁለት አይነት ሀሳብ ካለ አንዱን አስወግደው። በሁለት ልብ ልትሆን አትችልም። ከጥንትም ጀምሮ ነው ይሄ። በነ ኤልያስ ዘመንም እንደዛ ነበረ። እስከ ማይዜኑ ታነክሱ በክሌዮን ጌጋያቲኩም አለ። በሁለት ልብ እስከ መቼ ነው የምትሄዱት አላቸው። እስከ መቼ ድረስ ጣዖታችሁ አምላክ ከሆነ እሱን አምላክ ብላችሁ አምልኩት። የለም ጣዖት አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ነው ካላችሁ ደግሞ እግዚአብሔርን አምልኩ እንጂ ጣዖትና እግዚአብሔርን አንድ ጋር ይዛችሁ ልትሄዱ አትችሉም ብሏል። እኛም እንዲህ ነው ነው ዛሬ ባርጉት። ኃጢአትና ጽድቅን በአንድነት ይዘን ለመሄድ እንፈልጋለን። ኃጢአቱም እንዳይቀርብን፣ ጽድቁም እንዳይቀርብን። ይሄ ሊሆን አይችልም። ለኃጢአት መታዘዝ ለዲያብሎስ መታዘዝ ነው። ኃጢአትን መስራት ለዲያብሎስ መታዘዝ ነው። ጽድቅ መስራት ደግሞ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ነው። ስለዚህ አንድ ባሪያ ለሁለት ጌታ መታዘዝ አይችልም። ወንጌሉን ያለ ግልጽ ነገር ነው የተቀመጠው። ስለዚህ አንድ ባሪያ ሆነ ሁለት ጌታ ማገልገል አትችሉም ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ነው የምናገለግለው ከሆነ ሚናችን እንለያለን ማለት ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሰባት ላይ አንድ ጥቅስ አነብላችኋለሁ። እዛ ላይ ስላልጻፍኩት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ያዕቆብ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሰባት ብያችኋለሁ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ ያዕቆብ አራት ሰባት እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት። በግዙ አካሄድ በልዎ ለእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር እሺ በጀ በሉት ነው። በዛ በግዙ አነጋገር ለእግዚአብሔር እሺ በጀ በሉ። ወእምቢ በልዎ ለሰይጣን፣ ሰይጣንን ደግሞ እምቢ በሉት ነው ብለው። ይሄኛው ደግሞ ምን ይላል? ለእግዚአብሔር ተገዙ ዳብሎስን ግን ተቃወሙት። ከዛት በኋላ ክን ካለ በኋላ ምን ስናደረግ ነው የሚሸሸው? ስንቃወመው። ለካፈር ይኖራል እንዴ? አያችሁት? የሚቃወመው ጠፍቶ ነው ማለት ነው የሚያሳድደን እንጂ ከተቃወም ነው መጽሐፍ ቅዱሱ እንደነገረ ምን ይሆናል? ይሸሻል። ሀቅ ነው ይሄ እና እምነቱን ከያዝን የእምነቱ ባለቤት በእኛ ውስጥ ስለሚሆነው እሱን ያቃጥለዋል። በዛ ምክንያት ይሸሻል እንጂ የእኛን ዱላ ፈርቶ አይደለም። ዲያብሎስ በዱላ አይመታም አይደል? በዘመናችን በካልቾ ሲመታ አይተናል። በካልቾ እንመታለን እያሉ ያፌዙብናል አይደል? በካልቾ ደግሞ ምንድን ካልቾ እንዴት ነው? ካልቾ እግር ነው ምንድን ነው እሱ? እንዴት ነው በካልቾ መምታት ማለት? ግሩም ነው፣ ግሩም ነው። የማናየው ወንጌላውያን አዩት። እንዲህ አይነት ወንጌላውያን ናቸው ያሉት ማለት ነው። ከእንደዚህ አይነት መናፍቃን ራሳችሁን ጠብቁ። ወንጌልን ሽፋን አድርገው ረቂቁን መንፈስ በካልቾን መታልን፣ በቴስታን መታልን፣ በካራትን ምን አይነት ነው ይሄ? መቼ የተፈጠረው ክርስትና ነው? እንዲህ አይነት ክርስትና ደግሞ ይሄንኑ የሚያጸድቅ ሽማግሌ መሀላቸው ገብቶ ይዘላብዳል። ለማንኛውም እዚህ ተቃወሙት ይሻሻል ብሏል። የት ጋር ነው ያለሁት? ከእናንተም ይሸሻል። ከዛ በኋላስ ዲያብሎስን ከተቃወም ነው ይሸሻል። እኛው እዛ ተገትረን እንቅር ወይስ ወዴት እንሂድ? መጽሐፉ ምን ይለናል? ወደ እግዚአብሔር ምን አሉ አለ ቅረቡ። ባዶ ሜዳ ለቁጭ ዝም ብለ ቆመ ከመጣ ሄዷል አለ ተገትሯል እሱ ብሎ ይመጣል ነው ካልቾ ይሄን ደግሞ ሀቅ ነው የምናገረው፣ ቀልድ እንዳይመስል። ዝም ብለህ ዲያብሎስን ካንተ ካባረርክ በኋላ ጥግ ፈልገህ የክርስቲያን ጥጉ እግዚአብሔር ነው። ገብተዋል? ጥግ ፈልገህ ከእግዚአብሔር ተጠግተህ ትኖራለህ እንጂ አይ ዲያብሎስ ከኔ ርቋል፣ በቃ ከእንግዲህ ወዲህ ምንም አልሆንም ብለህ ብትንቀባረር እርሱ ዞር ብሎ እየመጣ ምን ምን እያደረገ ነው? ተኝቷል ወይስ እየሰራ ነው እያለ ነው የምልህ ይህንን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 47 ማነው 43 ጀምረ ተመልከት። ጌታ ያስተማረው ርኩስ መንፈስ ከሰው ከወጣ በኋላ አለ ይሄዳል አለ። ወጥቶ ተነስቶ ይሄዳል አለ። እንግዲህ ወይ በጸበል ወይ በጸሎት ወይ በሆነ ነገር ተቃጥሎ ወጥቷል። ወጥቶ ይሄዳል አለ። ከዛም በኋላ ይዞር ይዞርና ይመጣልና የሚያርፍበት ሲያጣ ይመለስና ያያዋል አለ። ቤቱን ሰውየውን ያያዋል አለ። በዛን ጊዜ አእምሮ ተጠርጎ ተለስኖ ያገኘዋል አለ። በቤት ቋንቋ ነው የተቀመጠው። እንባርጉት እንግዲህ ይጾም የነበረ ወይ ጾሙን ትቷል፣ ይጸልይ የነበረ ወይ መጸለሙን ጽዳ ብቻ ከእግዚአብሔር ከሰይጣን የሚጠበቅበትን ነገሮች ትቷል። እሱ በቃ ሰላማዊ ሰው ነው ቁጭ ብሏል። ከዛም በኋላ አይቶ ካረጋገጠ በኋላ ወንጌሉ ነው የሚለው እዛ ማንበብ ትችላላቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 47 ጀምሮ ያለውን ነው አሁን እየተናገርኩት ያለሁት እና ከዛም በኋላ ከሱ የሚከፉ ሰባት አጋንንትን ይዞ ይመጣላል። ምን ሊያደርግ ሊንፈላሰስ የት ከተጠረገው ቤት ውስጥ ገብቶ ያ ማለት የተጠረገ ቤት ሆነ አትዘጋጅ ለዳብሎስ ዝም ብላ አትቀመጥ። ከአንተ ከወጣ ማለት ተቃውሞቱ ላይ ለዚህ ነው ምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ አለ። የት ጋር ነው ያለው? ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል። ማ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እዚህ ቆሞ እኛ ከዛ ተነስተን እዚህ እስክንድረስ ድረስ የሚጠብቅ አምላክ አይደለም። ርሩህ አምላክ ስለሆነ እኛ መንገዱ ስንጀምር እንደውም እሱ ፈጠን ፈጠን ብሎ መጥቶ እኛ ብዙ ከመሄዳችን በፊት ይቀበለናል። ይህን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15ን አንብብ። ያ የጠፋ ልጅ የሚለው ንባብ አለ አይደል? ገንዘቡን ሲያባክን አባቱ በአፋፍ ሆኖ ይመለከት ነበርና ልጁ ሲመጣ አባቱ ሮጦ አቀፈው። የእግዚአብሔርን ባህሪ ነው ያ ነገር የሚገልጸው። ተራ ነገር እንዳይመስል እንዲህ ወደ እኔ ስትመለስ መንገዱን ሳትጨርሰው እጄ ቅፍ አረግሃለሁ ነው ያለው። እንዲህ የሚቀበለን አባት ነው ያለን። ከሰይጣን ያላቀን ከሰይጣን ተላቀቁ። እና ከእናንተ ምንድን ቅረቡ፣ እናንተ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል አለ። ያቀራረቡን ነገር ይሄ ወደ ሌላ ወሰደኝ። እናንተ ኃጢአተኞች አለ ያዕቆብ ባርግ። እንግዲህ አቀራረቡን ነው እየነገረን ያለ። ቅረቡ ብሎ የለም። ዝም ብሎ ተነስተን በአካል ተገዝግስ ጎስግሰን አይደለም ምንመጣው፣ እሱ አይደለም። እናንተ ኃጢአተኞች ምን አራገ እጆቻችሁን አንጹ። ይሄ ማለት እንግዲህ ሌባ ከሆንክ አቁም ሌብነትክን በሰው ላይ ክፉ የምትሰራ ከሆነ በብዕር የምትጽፍም ከሆነ ሌላም ሌላም በእጅ የምትሰራውን ነገር ካለ እሱ መቆም አለበት። ለምን? ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ የሰው ገንዘብ የምትዘርፍ በተለያየ መልኩ የምትሰራ እጆቻችሁን አንጹ። ከዛ በኋላ ወደስ የመጣንበት ይችናል። ሁለት ሀሳብ ያላችሁ እናንተ ምን አድርጉ አለ። ልባችሁን ምን አድርጉት? አጥሩ። ለዚች ነው ወደ የመጣሁት። ሁለት ሀሳብ ያላችሁ ልባችሁን አጥሩ። ወደ ስንመጣ ወደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በሁለት ልብ ወደ እሱ የሚመጣውን አይቀበልምና ያዕቆብ እንደነገረን ማለት ነው። ይሄን ለማለት ነው ወዲህ የመጣሁኝ። ወደ እንትኑ እንመለሳለን። እሺ ቀጥልልን። ምንድን ነው የሚቀጥለው? እሱን አንቡ እናንተ። ይህን ነኝ ያነበብኩት፣ እናንተ አላነበባችሁት። ይሄ ደግሞ ሌላ መልእክት ነው። ልብ አድርጉት። ዛሬም ትኩረታችን አትጠራጠር ወደሚለው ላይ ስለሆነ መጠራጠር ምን እንደሚያስከትል ማመን ምን እንደሚያስገኝ ነው እየተማርን ያለ ነው እና ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ተመልከቱት እንግዲህ ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና ምን ክፉና የማያምን ልብ ላየው ይሁት ለሰዎች ነው ይሄ የተጻፈው። ቅድም መርዙን ይነዛል ዲያብሎስ ያልኩት ክፉ ልብ ይሰጣል። ልቡ ላይ ቁጭ ብሎ ክፉ ነገር እና ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ምን አድርጉ? ተጠንቀቁ። በጣም ገዳይ ነዋ። ገባ? ተጠንቀቁ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ እኮ ነው ያለው። ሕያው እግዚአብሔርን ክዶ ሰው ክርስቲያን አለ? እንዴት አድርጎ ነው ክርስቲያን የሚሆነው? እንኳን ክርስቲያን አይደለም ሰው መባሉም ያጠራጥራል ለምን ሰው እግዚአብሔርን እንዲያውቅ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ተደርጎ ነው የተሰራው እንደ እንስሳ አይደለም የተሰራው ወይንም እንደ ሌላ እንደ አራዊት አይደለም የተሰራ ነው ሰው መሆኑን እንኳን የረሳ ወይንም ደግሞ ሰው መባል እንኳን የማይችል ነው ያው እግዚአብሔርን የሚጠራጠር ማለት ነው ዕብራውያን ምዕራፍ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አስራ ሁለት እስቲ ቀጥልልን ምንድነው የሚቀጥለው ያው ለክርስቶስ የሚወደኝ ቢኖር ምን ይሆን? ቃሌን ምን ያደርጋል? ይጠብቃል። ማን ነው እሱ ሰውየው? ኢየሱስን የሚወድ ባርክ እንግዲህ ቃሌን ይጠብቃል ነው። ቃሉ የዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት ተናግሮ የሄደው ቃል ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ተናገረኝ፣ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ እያሉ ይቀባጥራሉ። አልተናገራቸውም። እንኳን እግዚአብሔር ሰይጣንም አልተናገራቸውም። ክፉ ሰይጣን አልተናገራቸውም። ዝም ብሎ ነው ራሳቸው የሚያወሩት። እነሱ የሰው ኪስ ለመበዝበዝ ብቻ የተነሱት። ይሄ ገንዘብ ምን ያደርጉታል? እና የተለው ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል። ማንን ንገሩኝ እስኪ፣ ማንን ነው አባቱ የሚወደው? ቃሉን የሚጠብቀውን የኢየሱስን ቃል የሚጠብቀውን ሰው የኢየሱስ አባት እግዚአብሔር ምን ያደርገዋል? ይወደዋል። ከዛስ ወደ እርሱም እንመጣለን። ወደ ማን ነው የሚመጡት? አባቴም እኔም ብሏልና ወደ ማን ነው የሚመጡት? ቃሉን ወደሚጠብቀው ሰው። ለምንድን ነው የሚመጡት? የዛሬ ትምህርታችን ህብስቱ ሊለውጡለት፣ ወይኑን ሊለውጡለት አይደል? ሌላ ትምህርቱ ይሄ ነው። የያዝነው ትምህርት ይሄ ነው ለዛሬው። በሌላም ጊዜ ሊሆን ይችላል በሌላ ትምህርት። ለዛሬ ትምህርታችን ግን ቃሉን ከጠበቅ ነው። ምን የሚለውን ቃል ነው የሚጠብቀው? ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብለን ጠብቀናል። ስለዚህ ቃሉን ይሆንልናል ብለን ጠብቀናል። በዚህ መሰረት ቃሉን በመጠበቃችን አባቴ ይወደዋል ብለዋልና አባቱ ይወደናል። መውደድ ብቻም አይደለም፣ ወደኛ ይመጣሉ። ማናማ አባቱና ኢየሱስ ወይም ልጁ እንመጣለን። ከዛስ በእርሱ ዘንድ ምን እናደርጋለን? መኖሪያ እናደርጋለን። ለተወሰነ ጊዜ ሳይሆን ሁል ጊዜ ከእሱ ጋር ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር እንዲሆን ፈቃዱ ይሁን። ከእኛ ምን ይጠበቃል? እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር እንዲሆን ቃሉን መጠበቅ በቃ ይኸው ብቻ ነው። ሌላ ምንም ጨምረው ነገር የምንወጣ የምንወርደው አቀበት የምንቁልቁለት የለም። ቃሉን መጠበቅ ነው። ቃሉን ነው ይመጣል፣ አድርግልን ያልነውን ያደርግልናል ማለት ነው እና እናደርጋለን። የማይወደኝ ከዛ አንጻር ደግሞ ቃሌን አይጠብቅም። ህብስቱ ስጋ አምላክ አይሆንም፣ ወይኑም ደመ ወልዳ ደመ አምላክ አይሆንም አለ ማለት ነው። ቃሉን የማይጠብቀው በርግ ዮሐንስ ወንጌል 14 ቁጥር 23 ይቀጥልልን። ያው ይሄ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ምክንያቱም ይጋባላ በሽታ አይደል? ክፉ በሽታ ነው። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። ይሄ እንግዲህ ልብ አድርጉት። ባልና ሚስት በመሆን በጓደኝነትም ሊሆን ይችላል፣ በሌላም ነው። ይሄ የማይሆን ነገር ነው። ለይ። ከማያምን ባል ጋር፣ ከማታምን ሚስት ጋር፣ ከማያምን ጓደኛ ጋር፣ ከማያምን ጉባኤ ጋር መኖር ነው። ይሄ ሊሆን አይችልም። አንተ የእግዚአብሔርነ እግዚአብሔርን ይዘ ተለይ። ከሰይጣን ጋር ማህበርተኛ መሆን አትችልም። ስለዚህ አትጠመዱ ይላል። ይሄ እንደ ስልሳ ስድስቱ መጽሐፍ ቅዱስ አጻጻፍ ነው። እንደ ግዕዙና እንደ ይሄኛው ደግሞ እንደ ቀዩ ደግሞ ምንድን ነው በቅንፍ ውስጥ ያለው? ወደማያምኑ ሰዎች አንድነት አትሂዱ። እዛ ነዋ በሽታ ያለ እኮ እዛ ነው። አየሁ አንድነት ማለት ማህበር ማለት ነው። ልብ ጉባኤ ማለት ነው። ወደማያምኑ ሰዎች አንድነት ከተባለ ስብስብ አለ ማለት ነው። ወደዛ አትሂድ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያስቀመጠው ነው። ለምን ወፍጮ ቤት የገባች ከረጢት ዱቄት ሳይነካት አትወጣም ይባላል። ምንም ዱቄት ባይታፈስባትም ወፍጮ ቤት ገብታለች። በዛም በዛም ብሎ ዱቄቱ ሳይነካት አይቀርም። እንደዛ ትሆናለህ። መጽሐፍ ቅዱሱ ነው ያለው። ይኸውልህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስራ አራት ቀጥልልን እስቲ ቅዳሴ እንዳይረፍድብን ወንድሜ። በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታልላችሁ። አይደለም ለመጻፉ መልስልን፣ አትውሰድ። ኦሮ ገና ይሄ ነው የሚያነጋግረን። ልብ አድርግ። የማይታዘዙ ልጆች ምን ይመስላሉ? በምን ምክንያት ነው የማይታዘዙት? አለመታዘዛቸውን በምን እናውቃለን? ቃሉን አይጠብቁም። ይሄ ማለት እኮ ነው መታዘዝ ማለት ቃልን ጠብቅ ማለት ነው። ቃሉን አይጠብቁም የማይታዘዙ የእነሱን ተረት ከእግዚአብሔር ቃል በላይ አድርገው እግዚአብሔርን ቃል በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አየሁ፣ ያ ከንቱ ስብከት ውሸት፣ የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ ቃሉ እያለ እነሱ ውሸት መስበክ ታይቶኛል፣ እንዲህ ብሏል። እሱ ብቻም አይደለም። በአጠቃላይ ይቅርታ አድርጉልኛ፣ በወንጌል ምክንያት በእኛም ቤት በዛም ቤት ብዙ አሰት ይሰበካል። ብዙ ምንም ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የሌለው ጽድቅ የሌለው ብዙ አሰት ሊወገዝ የሚገባው እያንዳንዱ ራሱን መመርመር አለበት። ይሄም ያንን ያወግዛል፣ ያም ይሄን ያወግዛል። ነው ነው እያንዳንዱ የተወገዘ ነው ራሱን በቃሉ ምክንያቱም ከወንጌል ውጭ በከንቱ ንግግር እየጨመሩበት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ከንቱ ንግግር የሚጨምር ሁሉ የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ላይ ይመጣል። ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። እንዳታልላችሁ፣ እንዳታልሉን፣ ቤትም ይሁን በዚህም ይሁን በዛ እንዳታልሉን ሰዎች። በምን በከንቱ ንግግር እንደ ክርስቶስ ያልሆነ እንደ ወንጌል ባልሆነ ቃል እንዳያታልሉን ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለ ብሎ ከሰጠን ስጋውን ሳትበላ ደሙን ሳትጠጣ ዝም ብለ እንዲህ አይነት ቦታ ሄጅ አለው እንዲህ አይነት ሄጅ አለ በዚህ ቦታ ብሄድ ይጸርቃለ በዚህ no no no no እንደዛ የሚለው ነገር የለም ይህን አታፍርስ እዚሁ ቁጭ ብለ ስጋዬን በልተ ደሜን ጠጥተ ዳን አይደለም ያለው እኔ እንዲህ ቦታ ሄጅ አለው ይጸርቃለሁ እንዲህ ቦታ ሄጅ አለው ይጸርቃለሁ ይሄ ደግሞ በእኛ ቤት ይበዛል አቁም ጌታ ያለው እዙ ደጅ ነው። ጽድቁን ደጅ ድረስ አምጥቶላል ክርስቶስ። የትም አትሄድም። ለዚህ መገዛት አለ በቃ እገሌ ያማልደኛል፣ እገሌ እንዲህ ያደርግልኛል እየተባለ ይሄ ስንፍና መንገድ፣ ስህተት መንገድ። ቅዱሳን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት አላደረጉም አያደርጉምም። በእነሱ እያሳበብን እኔ እንዲህ ቦታ ከሄድኩ ጸድቃለሁ፣ እንዲህ ቦታ እንዲህ ቦታ የተቀበረ ይጸድቃል። no no no፣ እሱን አቁሙ። ወንጌሉን እመን። በስነ ስርዓቱ ወንጌሉ ያለውን ያዝ ትጸድቃለ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ የሚያጸድቅ የለም አለ። ትጠራጠራላችሁ እንዲ እናንተ? አለ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ የሚያጸድቅ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት በቂያችን ነው ይሄ። በቃ በቂ ነው ይሄ። መጽደቅ አይደለም እንፈልገው በቂ ነው ይሄ። ምን ወዲያና ወዲያስ ብላል ሰዎች በደረቱ ድሪቷቸው ድሪቷቸው እነሱ ራሳቸው ይሸከሙት። እሺ አታሏቸው። ቀጥልልኝ። ከነሱ ጋር ተካፋዎች አትሁኑ ካሰሰባኪዎች ጋር እና በእኛ ቤተ ክርስቲያን ላይ አረም ለመጫን እውነትን ለመቅበር ብዙ ሰዎች ተነሱ። እነሱ ይቀበራሉ እንጂ እውነት አትቀበርም አትቀበርም። እውነቱን ነው እውነት እየተናገር እውነቱን ለመቅበር ከታች ከሊቅ እስከ ደቂቅ ተነሱ። ምን ለማድረግ? እውነትን ለመቅበር። እውነት ግን አትቀበርም። ለምን? መቃብርን ፈንቅሎ የወጣው የኢየሱስ ክርስቶስ ሀብት ናት እውነት አይደለም እንዴ? ስለዚህ አትቀበርም። ስለማትቀበርም እዚህ ደርሳለች። አሁንም አትቀበርም። ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ፣ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ቀድሞ ምንም አታውቁም ነበር ነው። ተለማ ማለት ምንም አጣቁም ነበር ስላላወቅን መደል ይነዱን እነቱን ለመና ይነዱን እኮ በቃ እንደ ከብት በቃ በዚህ ማንም ተነስቶ በዚህ በዚህ ተጸድቃለ በዚህ ተነስቶን ለከምደት አሁንም እንደ እኮ ነው። አሁን ደግሞ የተነስቶ ልምራችሁ የሚለው የማንም ውርጋት ተነስቶ የማንም ዱርዬ እንዲህ ነው እንዲህ አመልከት ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን ምን ሆነ በጌታ ምንድን ናችሁ ብርሃን ናችሁ እውቀት ማለት ነው። ይህ በጌታ ብርሃን ሆነናል። በጨለማ የሚሄድና በብርሃን የሚሄድ እኩል ነው እንዴ? አይደለም። በጨለማ እኮ የሚሄድ ሰው ከፊት ለፊቱ ጉድጓድ ወይንም የሆነ አዘግት ሊኖር ይችላል። እዛ ሳስብ ይገባል። በብርሃን የሚሄድ ግን እያየ ይራመዳል። እያየን እንራመዳ። እኛም በክርስትናችን እያየን ይሄ ከክርስቶስ ወንጌል ጋር አይስማማል። ዞር ወለደዛ አታደናቅፈኝ። እኔው በኢየሱስ ክርስቶስ አምኜ መጽደቅ ነው የምፈልገውና ዞር በለ ማለት ያስፈልጋል እና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናቸው የብርሃን ፍሬ ልባርግ የእውቀት ማለት ነው አሁን የብርሃን ፍሬ ምንድን ነው እሱ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን የመረመራችሁ ጌታን ደስ የሚያሰኘው የቱ ነው ዝም ብሎ ሰዎችን ተከትሎ እየነጎዱ መሄድ ነው ወይስ ቆም ብሎ ጌታ ምን አለ? ስለዚህ ጌታ ምን እንድጠብቅ ነው ያዘዘኝ? ጌታ ምን ቢጠብቅለት ነው ደስ የሚለው? ምን ቢጠብቅለት ነው ኢየሱስ ወደ እኔ ቤት የሚመጣው ማለት ይኖርብናል አይደል? ያ ማለት ነው መርምር ማለት ይሄ ማለት ነው። ነገ እንዴት ነው ኢየሱስን መንግስት ሞርሰው ብለ መርምር። በሰዎች ብቻ ተነት እሺ፣ መርምሩ። ከዛስ እንደ ብርሃን ልጆች ማለት አንደኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ራሱ ብርሃን ነው። አነ ውጡ ብርሃኑ ለዓለም ብለዋልና እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብለዋልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? ሰው ብርሃን። ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ትተን በጨለማ ውስጥ መድመስበስ ማን ምን አመጣው? ለምን ለምን አስፈለገ? ለሁላችንም ብርሃን ነውና ይበቃናል። በሌላ መልኩ የብርሃን ልጆች ማለት የእውቀት ልጆች፣ የወንጌል ልጆች ማለት ነው። እንደ ብርሃን ልጆች ምን አሉ? ተመላለሱ ፍሬ ተመላለስ ማለት እንግዲህ ህይወት ምልልስ ነው የምጠበቀው። ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ። አዎ ፍሬ የሌላቸው ብዙ ነገር አውርቷል። ምንም ገለባ ነው ፍሬ የላቸው። አባ ማዛ ስህተት ነው የሚያስተምረው፣ የመናፍቃን ትምህርት ነው፣ ክደት ነው አሉ። ውሸት ውሸታቸው ምንም ፍሬ ነገር የለም። ፍሬ ነገር ይዞ ወደፊት መምጣት አይችሉም። እውነቱን ነው ያስተማርኩት፣ ፍሬ ያለውን ነው ያስተማርኩት። ፍሬው ያው አስቀምጬላቸዋለሁ። እነሱ ግን ይሄ ነገር ፍሬ የለውም ለማለት የኔን ትምህርት ፍሬ የለውም ለማለት አንድ ቅንጣት ማቅረብ አልቻሉም። ቴት ያመጡታል የሌለው የያዙ ጥላቻ፣ ምቀኝነት፣ ሰውን ማጥፋት፣ እውነት እንዳይነገር ማድረግ ብቻ እሱን ነው ገንዘብ አድርገው የያዙት። ከዛ ውጭማ እውነት ከሆነማ ለማን ብለው ነው? ይሄ ሁሉ ህዝብ ከሚጎዳ ማን ነው የተሳሳተው ብለው ግልጽ አውጥቶ ሰው እውነቱን እንዲቀበል እውነቱን እንዲከተል ማድረግ ነበረባቸው እና አትተባበሩ ከዛ በኋላስ ምን አለ ይልቁን ምን አድርጉት አለ ግለጡት እነገሌ አያምኑም እነገሌ እምነት የላቸውም የሚሰሩት ሁሉ ውሸት ነው ብለ ግለጡት እንጂ አለ ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት እሺ አሁን ወደ ቅዳሴ እየመጣን ነው። ልብ አድርጉት እንግዲህ ቅዳሴ ልንገባ ጫፉ ላይ ደርሰናል። ሳታስቀድሱ ማትሄዱ እንደውም ማስቀደስ ብቻ ዳግም ደግሞ ትቆርባላችሁ። ቁርባኑን ይዞ ነው የማቀርበው። ታውኛላችሁ፣ ዛሬ ጉድ ነው የምሰራው። ምንድን ነው የሚለው እዛ ጋር? ከእናንተ ሁለቱ ቢያንስ ማለት ነው ሁለት ሰው ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም በማናቸውም የሚለው ምንድን ነው የፈለግነውን እግዚአብሔር ያደርግልናል የምንለው በማናቸውም በሚለምኑት ነገር ሁሉ ምን ቢሆኑ ቢስማሙ፣ ሁለቱ ሰዎች ናቸው እኮ ቢስማሙ ምን ይሆናል? በሰማያት ካለው አባቴ ዘንድ ይደረግ። ይህን እናምናለን አይደል? ለዚህ ነው ተሰብስበን የምንጸልየው። ቅዳሴ ሰው ኑ አብረን ያል ነው ለዚህ ነው። ቅዳሴ በግለሰብ ቤት ግለሰብ የሚያደርገው ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እሱ ሁለት እኮ ነው ያለው፣ ቢያንስ ሁለት ሰው ይላል። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ሁለት ወይም ሶስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በእሱ ስም አይደል የተሰበሰብ ነው እዚህ በሚሰበሰቡበት በዚያ ምን እሆናለሁ? በመካከላቸው እሆናለሁና። ስንት ሰዎች ናቸው? ሁለት ወይም ሶስት። እሱ ስንተኛ ሆነ? ይሄ ማለት ነው። በማህበር መጸለይ፣ በማህበር መሰብሰብ ኢየሱስ ክርስቶስን በመካከል ያስገኘ። እንዲህ ብሎ ነው ቃል ገብቶልን የሄደው። ይሄንን እናምናለን አይደል? በመካከላችን ይገኛል ብለን እናምናለን አይደል? እስከ ተገኘ ድረስ ደግሞ እስካገኘ ነው እንዳየ ነው ፊታችን እንደቆመ በዙፋን ላይ እንደተቀመጠ አድርገን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ይህንን ብስ ባክህን እንደ ምሴተ ሐሙስ ያንተ ስጋ አድርገው፣ ይህንንም ወይን ያንተ ደም አድርገው። ጥያቄያችን ነው። ይሆንላቸዋል። ማቴዎስ 18 ቁጥር 18 ምንድን ማቴዎስ 18 ቁጥር 19 እሺ፣ ይቅርታ። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድን ነው? ስለዚህ እላችኋለሁ አምናችሁ የምትጸልዩትንና የምትለምኑትን ሙሉ ምን ይሆናል ታገኛላችሁ። ልብ አድርግ። ዝባዝንቼ ነገር እየለመንክ አይደለም እግዚአብሔርን የምትፈታተነው። ለምሳሌ የምትለምኑትን አታውቁም ያለበት ጊዜ አለ አይደል ጌታ? ምድራዊ ነገር አላፊ ነገር ላይ አተኩረ የምትናገር ከሆነ እሱን አይፈልግም። እሱ መጀመሪያ ጽድቁን ፈልጉ ነው ያለው። መጀመሪያ መሰረታዊ የሆነውን ካገኘ በኋላ ትርፉን ይሰጥሃለሁ። እንዲሁ ሰዓት ለምንም ይሰጥሃለሁ። ለአሕዛብ ይሰጥ የለም እንዲ አሕዛብ ይበላ ይጠጣ የለም እንዲ በገንዘብ ከክርስቲያን በላ አሕዛብ እንደ የከበረው መሽነስ እሱን አይደለም የምንጠይቀው፣ እኛ ቋሚውን መሰረታዊ የሆነው ስለዚህ የምትጠም ማን ነው? ስለዚህ እላችኋለሁ አምናችሁ ምን ብላችሁ ነው ያለው? እቺ አስምሩባት። ምን ብላችሁ አምናችሁ ሳጣ ምን ዝም ብለህ መጥቶ መለፍለፍ አይሆንም። አምናችሁ የምትለምኑትና የምትጸልዩትና የምትለምኑትን ሁሉ ታገኛላችሁ ይሆንላችሁማል። ይሄ እንደ ግዕዙ አካሄድ ነው። ከዚህ ቀጥላ ምንድን ነው ይሄ ደግሞ ስለዚህ ምላቸዋል አንድ ነው ነገሩ። በሁለት መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ በሁሉም ያለውን እንድታዩት ያህል ነው እንጂ ቃሉ አንድ ነው። ስለዚህ ምላቸዋለሁ የጸለያችሁትን፣ ይሄ እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ነው። የጸለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ። ደግሞ አልቋል አግኝታልና አግኝቻለሁ ብለ እመን። እግዚአብሔር አጢአቴን ይቅር ብሎኛል ብለን እናምናለን? አናምንም? እናምናለን። ይህን ማታምን ከሆነ ዋጋ የለህም። ይቅር ብያሃለሁ ብሎ የይቅርታ ደብዳቤ ላከልህ ፈርሞ ይቅር ብያሃለሁኝ ብሎ በእምነት አይደል የተቀበል ነው ያ ሁሉ ነገር በእምነት እንጂ ፈርምልኝ፣ እዚህ ላይ ጻፍልኝ፣ ነፃ መሆኔን የነፃነት ደብዳቤ ሰጠን አንለውም። <laughs> ማስረጃ እና የት ያለው እመኑ ይሆንላችሁማል። ይሄ በሁለት መጽሐፍ በሁለት መልኩ ስለተጻፈ ብቻ ነው እንጂ አንድ ነው ቃሉ ማቴዎስ ማርቆስ ነው። ማርቆስ 11 ቁጥር 24 አሁን ቅዳሴ ልንገባ ነው። ሁላችሁም ቅዳሴውን በደንብ ተከታተሉት። በል ቀጥልልን። በል ቶሎ ፈጠን ይህልኝ እንግዲህ ቅዳሴውን እዛ ድምፅ ብትሰጠው ጥሩ ነው። ሰብለ ወንጌል ታዩታላችሁ። የሚሰራውን በደንብ ይዩት። የግብፅ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ነው። እዩት። እንድታዩት የፈለግኩት ህብስቱን ምን እያደረገ እንደሆነ ይሄ ማለት ነው። ምንድን ነው እያደረገ ያለው? ህብስቱን እየመረጠ ነው። አዩ አሁን ቀርባል። ከዛ ውስጥ እነሱ ብዙ ነው የሚያቀርቡት። በእኛ ሀገር ሶስት ብቻ ነው የሚቀርበው። ከሶስቱ አንዱን መርጦ ነው ካህኑ እንትን የሚለው። አሁን ያው እየመረጠ ነው። እያያችሁት ነው አይደል? በደንብ ዩቴን ይሄ ማለት ነው እንግዲህ ህብስቱ ተለውጦ ማለት በእኛ መጋረጃ ተጋርዶ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ እዚህም ደግሞ ሽፍንፍንፍንፍን እናድርግ ነው አሁን አሁን እንግዲህ ወደ ቅዳሴው ሊገባ ነው ማለት ነው። አንድ ቃል ነው ደግሞ የሚናገሩት ክራላይሶን አሁን ይሄ ወይኑ ነው ይቀባል። ያው የቀሩትን ምቀባባቸው ማለት ነው። አሁን ያ ይመለሳል፣ የያዘውን ወደ እንትኑ ይሄዳል ማለት ነው። በቃ አሁን ወደቱ ነው ሄደ። ይበቃናል። እሱ የእነሱ ቅዳሴ እዚህ ድረስ ካያችሁት ይበቃቸዋል። ይሄን ለማየት ብቻ ነው ይህን ያመጣሁት ማለት ገብቷቸዋል። አሁን ወደዚህ የመጣንበት ህብስቱ ይሄው ነው። እንግዲህ እኛም የምንለው ይህንኑ ነው። ችግሩ የመጋረጃ ጉዳይ ነው። መጋረጃ ለመደበቅ ከሆነ ስህተት ነው፣ መነሳት አለበት ነው። ለክብር ከሆነ ችግር የለውም። ለመደበቅ ህዝቡ እንዳያይ ነው ከተባለ ህዝቡ የማያየውን ያላየውን የሚቀበል ከሆነ የማያቀውን የሚቀበል ከሆነ ህይወት አይሆነው ሀቁን ነው የምንነጋገረው። እስከ ዛሬ አድበሰበሱት ይበቃል። በግልጽ መታወቅ አለበት። እሺ አሁን ወደ ትምህርቱ ተመልሰናል። መጨረሻ ላይ ወደ ቁርባኑ ደግሞ አመጣቸዋለሁ። ቅዳሴ ቅዳሴ ተጀምሮ ሳትቆርቡማ አትሄዱም። እሺ አሁን ወደ ትምህርቱ ተመልሰናል። ይህን ትምህርት እንዳጋጣሚ የዛሬ 15 ቀን አንስተው ነው ነበርና ጠቃሚ ይሆናል ብለን ለዛሬ ደገምኩት። ምንድን ነው የሚለው? የአንዱ ሊቅ አነጋገር ነው። ምንድነው የሚለው? ነገር ግን ሁላችሁም አስተውሉ፣ ይህን ስትሰሙት፣ ነገር ግን ስጋውን ደሙን የሚያቀርቡ ካህናት አይተናል ሌላ ካህኑ እዛ ሲያነሳ የሚያቀርቡ ካህናት እነሱ አክብረው ለውጠው እርሱን እንደሚሰጡን አድርገን አናስብህ። እናስብ አይደል አናስብህ። እነሱ አይደሉም የሚለውጡት እነሱ አይደል እነሱ አገልግሎት መስጠት ብቻ ነው። አገልግሎቱ ምንድን ነው? አሁን አነሳ። ከዛ ውስጥ የተሻለውን አሁን የመረጠበት እንግዲህ ወይ እሳት ያልበዛበት በእሳት ባልመታውን ወይ ደግሞ ነቅ የሌለበት ነቅ ይገባቸዋል። አላቀ ስንጥቅ እንደዚያ ብቻ ነውር የሌለበትን ነገር ነው። ከዛ ለነገሩ ዲያቆኑም በሚልክበት ጊዜ መርጦ ነው ያንን ይልክለታል። ምናልባት የተሻለ ያለ እንደሆን ብሎ ነው አሁን ሲያገላብጥ የነበረው እንጂ ከዛ ተመርጦ መ መጀመሪያ ያዘውና አይደል ያንን ቁጭ አላደረገም አይደል? ለምንድን ነው ቁጭ ያላደረገው? ከሱ የተሻለ ስለሌለ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ ተመርጦ ነው የተላከለትና ስለዚህ ስጋውን ደሙን የሚያቀርቡ ካህናት አለ እነሱ አክብረው ለውጠው እርሱን እንደሚሰጡን አድርገን አናስር እሺ ቀጥል እነርሱ አለ ድርሻቸው እንደሆነ እነርሱ እንደተቻላቸው የአገልግሎት ስራ ይሰራሉ እንጂ ሁሉን የሚፈጽም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ህብስቱን የሚለውጠው የሚባርከው ስጋ አምላክ ደመ አምላክ የሚያደርገው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እነሱ አገልግሎት ብቻ ነው። ለሚገባቸው ስጋውን ደሙን የሚሰጣቸው እርሱ ነው። እርሱማ ኢየሱስ እንትና ቄርሎስ እንዳስቀመጠ ማለት ነው። ይህ ሃይማኖት አበው ነው። ከኛ በፊት የነበሩ አባቶች ይሄ ነው ትምህርቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት አበው ዘቄርሎስ ሳምንት ማይተና እዛ ላይ እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን ወደኛ ቅዳሴ ደግሞ ወደኛ ቅዳሴ በጣም ጥሩ። የእኛ ቅዳሴ ልክ አሁን ቅድም ሰውየው አንስቶ ኪራ ላይሶን ኪራ ላይሶን ብቻ ነው የሚሉት እነሱ። አሁን አብረን እናነባለን። እዚህ እጄ ላይ ትመለከታላችሁ፣ ህብስት አለ። ልክ እንደሱ ክብ፣ እንደሱ አይተልቅም። የኛ የእነሱ ትልልቅ ነው። ለምንድነው ትልልቅ የሆነው? ሁሉ ሰው ይቆርባል። እንደኛ አይደል፣ ሁሉም ሰው ይቀበለዋል። ስለዚህ አሁን ረዥም ስለሆነ ነው የታውቁት። ብትፈልጉ ቤታችሁ እዩት። ይሄ ቄስ ነው ዛሬ ቀድሰው ዛሬ ያየነው ቄስ ነው። ጳጳስም ይቀድሳል እና ያ ትልቅ ነው። ሶስት አራት ቦታ ከፍሎ አንዱ ቄስ በዛ ጋ አንዱ ቄስ በዛ ጋ አንዱ ቄስ በዛ ጋ ሆኖ እንዲያቆርቡ ያደርጋል ማለት ነው። ቄስ ጳጳሱ ደግሞ ውስጥ ያቆርባል ያሉትን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ እነሱ ቤት ሄዶ ሳይቆርብ ይመለስ የለም። የእኛ ብቻ ነው በልማት የእኛም እንደርሳለን። እግዚአብሔር ያለ ለቱ ትደርሳላችሁ አይደል? አይቀርላችሁ እሱን ሳያሳየኝ አይግደለኝ። ምንድን ነው የሚለው አሁን እንግዲህ የእኛ ነው አሁን ልክ አሁን ምንድን ነው የምታዩት ያንን ስዕል በአይምሯችሁ ሳሉት ሰውየው እሱን አንስቷል እኔም አሁን እጄ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ላይ ይታያቸዋል አልበቃችሁም አላያችሁትም <laughs> እዚህ ላይ እዩትና እንግዲህ አብረን እንላለን እቺ ንባብ ማለት ነው ያ በጣም ይህን ስርዓት የሰሩት በጣም የሚደነቁ አባቶች ናቸው እና ምንድን ነው የሚለው ንባቡ ክርስቶስ አምላክን ዘበአማን አለ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን። አሁን ልብ አድርጉት፣ የእጅ ስራ እየሰራ ነው፣ ዝም ብሎ አይደለም ንባቡን የሚያነባው። ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን፣ እኔን እያያችሁ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እተ በየማንከ ብሎ ህብስቱን በዚህ በኩል እጁን እዚህ ላይ ያሳርፋል ማለት ነው። እተ በየማንከ ይላል አይደል? ቀጥሎ ያለው ደግሞ ወባርክ እዴከ ይላል። እዚህ ጋር ነው ወባርክ በእዴከ ይላል። እዚህ ጋር አረገዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ወቀድስ በኃይልከ ይላል። እዚህ ጋር አረገዋል ማለት ነው። የመጨረሻ ወአጽን በመንፈስከ ይላል ማለት ነው። አሁን አይታል ቡራኬ እንዴት እንደተሰጠ ገብታችኋል አይደል? በቃ ይሄ ይሄ ራሱ ነው እንበል፣ የብስቱ ራሱ ነው እንበል እና ምን አለ ክርስቶስ አምላክን አምላክነ ዘበአማን አለ። እውነተኛ አምላክ ማለት ነው። አምላክን አምላክነ ዘበአማን እተበየማንከ ከብሎ እዚህ ላይ ይመተዋል ማለት ነው ብስቱን እተበየማንከ ይላል። ከዛ በኋላ ነሳና ደግሞ ወባርክ በእዴከ ይላል ወደ ግርጌው ማለት ነው ብስቱን ህብስቱ ግርጌና እንትን የለውም፣ ግን እናንተ ስትመለከቱት። ከዛ በኋላ ወቀድስ በእዴከ ይላል። ወዲህ እኛ ቡራኬ ስንሰጥ ራሳችንም ስናማትብ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምንጨርሰው። ሌሎቹን እነዚህን ሳያቸው ወደ ግራ ነው የሚጨርሱት፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። እኛ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምንጨርሰው እና ስለዚህ ወቀድስ በኃይልከ ይልና እዚህ ጋር ያደርገዋል። ከዛ በኋላ ዋጽን በመንፈስከ ብሎ እዚህ ላይ ይጨርሳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው? ዝንቱ ብእሲቱ ይኩን ለእስረ የታጣ ሕዝብከ ነው። አማርኛውን አውጣልኝ። ቅዳሴ ገብተናል። አሁን አማርኛ የት ሄዱ? ምንድን ነው የሚለው? ያ የቅድ የግዕዙ ነው እንግዲህ እውነተኛ አምላካችን ክርስቶስ ሆይ አለ አይደል? ምን አለ? ይህንን ህብስት ይህ ህብስት ነው። ይህ ህብስት ለህዝብ የኃጢአት ማስተስራ ይሆን ዘንድ በቀኝ እጅ እተብ፣ በእጅህም ባርክ፣ በኃይልም አክብር፣ በመንፈስ ቅዱስም አጽና። እንዲህ ነው እንግዲህ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ምናልባት እኛ በዛን ጊዜ አንዲ ውዱ ምናምን ስንል አሰሙት ይሆናል እሱ አረንቱ ንባቡንም አትሰሙትም እንጂ አይሰማም። ምክንያቱም ክርስቶስ አምላክ ነዘ በሚልበት ጊዜ እኛም ጊዜ መቦብሲ ምናምን እያል ስለምንጫጫ ማለት ነው አንሰማ። እሺ መጽሐፈ ቅዳሴ ልቀጥልልማ። አሁን ልባር ይሄን ትሰሙታላችሁ። ልብ እንድትሉት ነው የፈለግኩት። ይሄን ሁሌ ትሰሙታላችሁ። ምንድን ነው የሚለው ይሄ? መምሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከቀዳማዊ አር ጋር አንድ የምትሆን ከማን ጋር ነው ቄሱ የሚነጋገረው? ከማን ጋር እስቲ ንገሩ፣ ንባቡን ይዛችሁ ከማን ጋር እየተነጋገረ ነው? ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር። ይሄ ማለት ነው እንዲህ አቅርበን በእምነት ማለት ነው። በሰማይ የሚኖረውን ጌታ በፊቱ እንደ ቆምን አድርገን መምሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልነው ያሳፍረናል። እንዲህ ነው የምናምነው። መምሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከቀዳማዊ ጋር አንድ የምትሆን ይሄ ደግሞ በአምላክነቱ ነው። አምላክነቱ ይሄ ሃይማኖት ነው። ልብ ጸሎት ሳይሆን ሃይማኖት ነው። እየመሰከረ ነው። ከአብ ጋር አንድ የምትሆን እሺ፣ ንጹህ የሚሆን የአብ ቃል የማህያዊ መንፈስ ቅዱስም ቃል ወልድ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ነውና ቃል ይሄ ሃይማኖት ነው ይልና ከዛስ ከሰማያት የወረድክ አሁን እንግዲህ ይሄ ደግሞ ምስጢረ ስጋዊ መሆኑ ነው። ከሰማያት የወረድክ የሕይወት ብስት አንተ ነህ። ተዛስ ስለ ዓለም ሁሉ መዳን ነውር የሌለበት መስዋዕት እንድትሆን መናገርን አስቀደምክ። ይሄ ምን ማለት ነው? ቀደም ብሎ በነቢያት እርሱም ከመሰቀሉ በፊት ስለ በጎቼ ራሴን አሳልፌ እሰጣለሁ ብሏል። ያ መስዋዕት መሆን መናገርን አስቀደምክ ማለት ያለ ካለ በኋላ አሁን እስካሁን ድረስ ያለው ሃይማኖቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት መውረዱን የህይወት ብስጥ እኔ ማለቱን ለዓለም መሰዋቱን ነው እየተናገረ ያለው። ምንድን ነው የምትሻው? ምን እንዲደረግልህ ነው የሚል መልስ ከኢየሱስ ቢመጣ ቄሱ ምንድን ነው የሚለው? አሁንም አለ ከበጎነት ቸርነት ምን እናደርጋለን? እንለምናለን፣ እንማልዳለን። ከምን ምንድን ነው የምንለምነው? ከበጎነት ቸርነት ከዛስ ሰው ወዳጆ ያለ ከዛስ ያንተ በሚሆን በዚህ ታቦት ላይ ባኖር ነው ባኖር ነው በማ በዚህ ህብስት ላይ በዚህ ህብስት ላይና በዚህም ጽዋ ላይ ምን አድርግ? ፊትህን ግለጽ። ተቀበል ነው አይደል? ባርከው ነው አይደል? አንጻው ነው አይደል? ያ ማለት ነው ፊትህን ግለጽ ማለት። ይሄ እንግዲህ <laughs> ሌሎቹ ዝባዝንኬ ያልሆነ ቃላት ይናገሩና አሜን ነው ይላሉ። ሰባኪዎች ሰምታችሁት እንደሆነ አሜን ይሉልሃል። ያልሆነ ቃላት እኮ ነው የሚቀበጣጥረው። የጴንጤ ስብከት ሰብቶ አውቁም ማለት ነው። እርሶ መስማት ጥሩ ነው፣ እንደሱ አይደለም። ብቻ ያም ሆኔ በጣም የሚገርሙ እኮ ነገሮች ና ያልሆነ ያልሆነ ብራሱ የሚቀባጣጥረውን ይቀባጣጥርና አሜን ነው ይላል። ህዝቡ አሜን ምን ማለት ነው ብሉት እኳ ምን እንደሚመልስ አላውቅም። እና እዚህ ላይ ግን ትክክለኛ አሜን ነበር የሚያስፈልገው። ትሰሙታላችሁ። ብዙ ማትሉት ለአሜን መቼም ጽጌ ናት ነው ምን አለ ብትከተሏት። እውነቴን እኮ በጣም አሜን ትክክለኛ ትልቅ ጸሎት ነውና ምን ወሰርከው ወሰደው። ቸኩላል መምሬ ቸኮለ። በዚህ ብስ ላይ እና በዚህም ጽዋ ላይ ፊትን ግለጽ ሲባል አዎ ግለጽ ነው። አሜን አዎን ግለጽ ነው እና አሜን ነው የሚሆነው ማለት ነው ህዝቡ። እሱ ይህን ጠየቃል። አዎን እውነት ነው የጠየቀው ቄሱና ፊትን ግለጽ ነው አሜን የሚያመጣ ማለት ነው። ከዛስ ከዛስ ይህንን ብስ ምን አድርገው ባርከው ቅድም ካህናት አይደለም የሚሰጡን እሱ ነው ብሎ ነበረ። ማን ነው ቅዱስ ቄርሎስ? ልብ አድርግ። ይህንን ብስ ባርከው፣ ይህንንም ጽዋ አክብረው፣ ሁለቱንም አንጻቸው። ይህ ብስ ንጹህ ስጋህን ይሆን ዘንድ ምን አድርገው ለውጠው። እንዲህ ብለን ነው የጠየቅነው። ይሄ እምነት ነው። ይደረግላቸዋል። በመካከላችሁ ይገኛል አይደለም ያለ በቃሉ ይህን ጠየቅን ማለት ነው። ቅዳሴ ይሄ ነው። የሚቀጥለውስ ሳትቆርቡ አትሄዱ። በዚህ ውስጥ ጽዋ ውስጥ የተቀዳ ምን ወይን፣ በግልጽ ነው የተናገር ነው። ድብቅ ነገር የለም። የተቀዳ ወይን ምን ይሁን? የከበረ ደምህን ደምህን ይሁን። ማን ነው እንዲያድርግ የምነው? ማንን ነው? ኢየሱስ ይህን ማድረግ ይችላል አይችልም? ይችላል። ይህን የማታምን ከሆነ ጦ አንድ ጊዜ አይነ ስውራን ተሰበሰቡና ከመንገድ ተከትሎ መጡና ቤት ሲደርስ እየጮሁ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን። ገቡና ወደ ቤቱ ገብቶ ሲቀመጥ ቀመጡ ወደሱ ይጮሃሉ። ምን እንዳደርግላችሁ ነው የምትፈልጉት አላቸው። አይናችን እንዲበራ ነው። ይህን ማድረግ እንደሚችል ታምናላችሁ አላቸው። አሁን እናምናለን። እንደ እምነታችሁ ይሆናል። በራ አይናችሁ። እኛም እንዲህ ነው መሆን ያለብን። ልብ አድርግ። የዛን የነዛን ሰዎች አይን አበራ ጌታ ነው እየጠራ ነው ያለውን ስለዚህ ይህን ያደርግልናልና ይህን ደም ማነው የከበረ ደምን ይሁን ከላ ወዛ በኋላ ለሁላችን ያረገ ለነፍሳችንና ለስጋችን ለልቡናችንም ፈውስ ይሆን ዘንድ ቀጥል እስቲ ይሄም ደግሞ ሌላ ቅዳሴ ነው እንግዲህ የተለያዩ መልኩ ማለት ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ዘአሚሃ ባረከ ይላል ዘምስለ በረከት ባርኮ ይዜኒ ለዝንቱ ጽዋ ለዝንቱ ብስ ዛሚያ ፈተት ከፈት ዘምስለ አኮቴት ፈትቶ ይዜኒ ለዝንቱ ህብስት ወአሚሃ ቀደስ ከቀድሶ ይዜኒ ለዝንቱ ጽዋ ዘአሚሃ መጦ ከመጦ ይዜኒ ለዝንቱ ጽዋ። ያ ግዕዙ ነው እንግዲህ አማርኛው ያ ያን ጊዜ ማለት ነው። ዛሚሃ ማለት ያን ጊዜ እንደ ባረክ መቼ ነው ያን ጊዜ? ምሴተ ሐሙስ ያን ጊዜ ይቺ ናት ማለት ነው። ቄሱ ያን አስታውሶ ያን ጊዜ እንደ ባረክ ይህንን እያያችሁ ወይም እዚህ ጋም ያ ማለት ነው። ያን ጊዜ እንደ ባረክ አሁንም ይህንን ብስ ባርከው። ያን ጊዜ እንደ ቆረስክ አሁንም ይህንን ህብስት ቁረሰው። ያን ጊዜ እንዳከበርክ አሁንም ይህንን ጽዋ አክብረህ ስጥ። ቅድም ብለናል፣ የሚሰጠን እሱ ነው ተብሏልና ማለት ነው። ይሄ መጽሐፈ ቅዳሴ ነው። እሺ የቀረ ነገር ካለ አዎ፣ አሁን እየጨረስን ነው። አብ ይሄ ደግሞ ሌላ ጸሎት ነው። ልብ ብዙ ነው። እኔ ከዛ በከፊሉን ነው ያመጣሁት። ሁለት ሰዓት ነው የሚፈጀው ቅዳሴ ታውቃላችሁ። ስለዚህ እንዲጸልየን ነው ህብስቱ ላይ የምናቀርበው እንጂ በማታለል በማጭበርበር በመጋረጃ ውስጥ የሚሰራ ሌላ ስውር ነገር የለም። ግልጽ ነገር አቤቱ በዚህ ብስትና በዚህ ጽዋ ላይ ምን አድርጋለ? መንፈስ ቅዱስን ኃይልን ትልክ ዘንድ እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ለምን? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ያደርገው ዘንድ ለዘላለሙ መንፈስ ቅዱስ ይምጣና ይህን ለውጦ ያንተ ስጋ ያድርግ። ይህን እንደምናለናል፣ ያርግልን። ይህን ነው የምናምነው። ይሄ ተሰጦ ነው እንግዲህ ተሰጦ ተቀብላችሁ ከዛ በኋላ ቆርባችሁ ትሄዳላችሁ። ይሄ ተሰጦ ነው። አልቀዋል ትምህርቱ። አሜን አሜን አሜን ናምን ታም ድምፁ ድምፅ ነው ድምፅ ነው ድምፅ ነው ድምፁም ከፍ አድርጉ ነው ያልኩት ሴባ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ እሺ ምንድን ነው የሚለው ይሄ አሜን አሜን አሜን እናምናለን። ምኑን ያመጣዋል? ቆይ ልባል ምኑን ነው የምታምኑት? እናምናለን፣ እንታመናለን። መታመን እና ማመን ለየራስ ናቸው አይደል? ልባል መታመን ማለት በቃ ነው። መታመን እንዴት ነው? ጸንቶ መገኘት ነው መታመን። ጸንቶ መገኘት እኔ በዚህ ይታመናለሁ ካልኩኝ በዛ ነገር ከዛ ነገር ወደኋላ አላፈገፍግም። ቆም ይገኛሉ በዛ ነገር ማለት ነው። እታመናለሁ ማለት እና እናምናለን እንታመናለንም ጌታችን አምላካችን ሆይ እና መሰግንሃለን ይህ ይህ እርሱ እንደሆነ ይህ ማን ነው? እሱ ይህ የተባለው ምንድን ነው? ኧረ ጉዴ! ይህና ሳታውቁ እናምናለን። ያ ይህ የተባለው ምንድን ነው? ይህ እርሱ እንደሆነ እርሱ ምኑ ያለ ይህ ቄሱ ያቀረበው ህብስት እርሱ እንደሆነ እርሱ የትኛው? የምሴተ ሐሙሱ ለምሴተ ሐሙስ ስጋዬ ነው ብሎ አይደል የሰጠው? ልክ ያ እንደዛ አድርግ ስንል አይደል የመጣ ነው? አሁን ሆኗል እናምናለን ነው። ዛሬ ቄሱ ያቀረበው እርሱ ሆኗል። አንተ በምሴተ ሐሙስ ያቀረብከው ስጋ ሆኗል ነው እያልን ያለ ነው። ተግባባን? ስለዚህ እናመሰግናለን። ይህ እርሱ እንደሆነ በእውነት እናምናለን ምንም ጥርጥር ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ልብ አድርጉት። አሜን በብዙ መልኩ ነው የሚተረጎመው። ሃይማኖት ከሆነ እውነት እውነት እውነት ማለት ነው፣ ወይንም አዎን አዎን አዎን ማለት ነው። በረከት ከሆነ ደግሞ ይደረግልኝ ማለት ነው የሚሆነው። አሜን። ስለዚህ እንደ አመጣጡ ነው ንባቡ ይገልጸዋል። ያ ንባቡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቢል አሁን ምንድን ነው የሚለው? አሜን ነው። ይህ አሜን ምንድን ነው የሆነው? ይደረግልን ነው። አዎ አሁን ደግሞ በህብስቱ ላይ ግን አሜን አሜን አልን። ምንድን ነው? አዎን አዎን ነው። ምክንያቱም እርሱ ነው ይሄ ብለናል። ቄሱ እንዳለ አዎን አዎን አዎን እናምናለን እርሱ ነው ብለን ነው ያለው ማለት ነው። እሺ ጨርሰናል። የመጨረሻ ቁርባኑን ቆርቦ እንዲሄዱ ቁርባኑን አቅርብላቸውና ይቁረቡና ይሄዱ። እንግዲህ እሺ፣ ይሄ አሁን ጳጳሱ የቀደሱበት ነው። ህዝቡ ቶሎ ሳት ቁርባ ትሄዱ ያው ይሆን ሲያቆርብ ያው መንበሩ ላይ ሁሉንም ይዩት። ኦዳ ደግሞ ኦዳ ዳር ላይ ጽዋ የያዘ ጳጳስ አለ። ኦዳ ያው ከዚህኛው ይቀበሉና ይሄዳሉ ወደዛ። አይታያችሁም? ወዳ ወዳ ያው በዚህ ሄደው ይሄኛው መንበሩ ላይ ያለው ቄስ ስጋ ነው የሚያቀብለው። ወዳ ያሉት ደግሞ ጽዋ ይዘው ወዳ በር ላይ እስቲ መልሰው ትንሽ መልስላቸው ስመ ኃያል እያሉን አይደል? ያው ይህ ማለት ነው። ያው ከዚህ ከአንዱ ጳጳስ እነኚህ ጳጳሳት ናቸው የቀደሱትና ከሱ ይቀበልና ወዳ ደግሞ ይሄድና ከጽዋ ይቀበላል ማለት አዎ። አሁን እነኚህ ሁለቱ ጳጳሳት ከውስጥ የሚያቀርቡት ስልጣነ ክህነት ያሉትን ነው። ዲያቆናትን፣ ቄሶቹን ነው እያቀረቡ ያሉት። ሁለት ቄሶች ደግሞ ውጪ ምእመናኑን ያቆርባሉ። ተግባባን። ይሄ ነው እንግዲህ አስተማረን የመከረን። ይህን ሰዓት ባርኮ የሰጠን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ከመጠራጠር ይጠብቀን። ተጠራጥሮ ከሚያጠራጥሩ መናፍቃን እግዚአብሔር ይሰውረን። ያስተማረን የመከረን ይህን ሰዓት ባርኮ የሰጠን ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እሺ